Allahu Zülcelal yeryüzünde ve bütün alemlerde Rauf ve Rahim olması. Allah Resulü'nde böyle adlandırıyor olmasının inceliğini de kayıt altında bulundurarak akıldan çıkarmayarak büyük bir merhamet sahibidir. O insanlara, şeytanlara, cinlere, herkese ve her şeye kendi belirlemiş olduğu kıstaslar çeviyesinde izin vermiştir. Şeytana verilen izinlerin neredeyse tamamının Kur'an-ı Kerim'de muhteşem bir karşılığı var. Şeytan Allah Zülcelal'den insanı kandırmak için çeşitli hilelere başvuracağını beyan ediyor. Bu hileler karşısında ise Rabbül Alemin insana olan tabiri caizse tırnak içinde güvenini beyan ediyor. Yani şu ben insana nefayı ilahiyeden verdim. İnsana beni bulabilme hikmetini verdim. İnsana benim şeriatime gönderdiğim peygamberlerin sünnetine göre yaşayarak üstün bir varlık olduğuna farkına varabilme imkanı verdim. Sen ey şeytan nefis sahipsin, nefisten müteşekkilsin hali hatta dolayısıyla bütün söylemlerinle onları kandırmana gitmene izin veriyorum. Çünkü onların bir imtihanın içerisinde var olduğu gerçekliğiyle yine benim varlığıma dönüp sana uymayanların varlığından haberdarım. Dolayısıyla bu tıpkı da şuna benzer. İnsanoğlunun e, kendi e, çevresinde yapmış yetiştirmiş olduğu evlatları, çocukları, talebeleri olduğu zaman o talebelere kötü bir söz söyleyeceğim ya da onları yoldan çıkartacağım. Bak bakalım ne kadar adam olmuşlar sen bir gör diyenlere izin veren bir hocanın bahsini hatırlayınız. Ancak burada Rabbül Alemin'in yaratıcılığıyla bir insan tabii ki ve kesinlikle ve haşa kıyas edilemez. İnsanoğlu nihayetinde üzülür. Neden bunlar benim e, kendi yetiştirmiş olduğum talebelerimdi nasıl böyle olur der. Ama Rabbül Alemin yarattıkları arasında vermiş olduğu teklif ile ehli küffarın zaten bu delalete düşeceğinden haberdar olandır. Her şeyi yazmış, her şeyden haberdar olan Rabbül Alemin'in bu manada kendi büyüklüğünün adına bir delildir. Yani ey insana düşman olan şeytan aslında insana değil bana bir düşmanlık yapmaya gayret ediyorsun. Halbuki senin bana yapabileceğin bir şeyi yoktur. Haydi git istediğini yap. Dolayısıyla şeytana cennette elma ağacını dikmesine izin veren Rabbul Alemin dünyada da insanı mahva perişan edebilecek şekilde nefse emmaresine uyabilme imkanında tanımıştır. Aksi bir durum olsa insanoğlu için ve alemler içerisindeki cinler ve insanlar için bir imtihandan bahsetmek söz konusu olmaz. Efendim 7. sorumuza gelelim. Yani cilt 2'de bu günün ikinci sorusu. Yunan mitolojisindeki Pandora'nın sandığı bu olaydan mı geliyor dediklerinde cilt 2 bölüm 21.de var olan Hz. Hava Hanım'ı sanduka içinde dünyaya gönderiliyor ifadesi sorusu. Evet bu ibareye yakın İnşallah 7. cildimizin içerisinde tarihsel süreçte mitolojik kavramların dinlere olan etkisinden de kısaca bahsediyor olacağız. Çünkü Allah Resulü'nün hayatındaki Hz. İsa ile aradaki uzun geçen bu süreçte olup bitenler onun gelişi ve ondan sonraki sürece ait olan büyük incelikleri taşıyor. Pandora'nın kutusu tabir caizse bu ibareye yakın söylenmiş olan bir sözdür ama Pandora e, biraz daha geç dönemde ama hep insanoğlunun hayatında bir sandıkta var olan sır, bir sandıkta var olan incelik hep konuşulmuştur. O sandık hatta tarih boyunca devam eder. Söylemiştik ya ahdeltik sandığına dönüşür. Pandora bu manada içindeki bilgiyi ibarelendirmek adınadır. İlk hayvanlar nasıl yaratıldı demişler. Dünya ilk insanla tanışıyor bölümü adına cilt 2 bölüm 28'de. Hz. Adem'le beraber mi geldiler yoksa dünyada mı yaratıldılar? Hayvanların da bir atası var mıdır? Hayvanlar alemine ilişkin olarak ciddi anlamda apayrı bir ders yapıyor olmak gerekir. Ancak hayvanların ana gruplarının başlangıçları ve ataları var. Bu atalardan sonra çeşitlenmeler var. Yani bir at var. İlk bir at yaratılmış olan bir at var. Burada işte evrim teorisiyle karşılaştırmamak ve kıyas etmemek gerekiyor bu hayvanların bir kısmı birbirleriyle olan ilişkileri yeni hayvanların da has olması mümkün. Ama e, tabiri caizse bugün dünyada görmüş olduğumuz hayvan çeşitliliği örneğin 10 adetse veya 100 adet ya da 1000 adet diye tabir edebilirsek dar kapsamları daha rahat düşünebilmeniz için bunlar kaça bölünürler? 10 tane ana kıstasa bölünürler. Evet atlar, kuşlar ama bunların nesi var? Birer atası var elbette. O atalar çeşitlendikçe bugüne ulaşıyorlar ancak kesinlikle ve katiyetle bir evrim anlayışıyla değil. Her şey Rabbul Alemin'in istediği şekilde sıfırdan yaratılmışlardır. Ama soru güzel hayvanlar alemi adına apayrı bir ders belki baharat yolunda bir konu edinmek mümkün olur. Ama ataları var demiş olduk. Efendim Hz. Adem ve Hz. Havva annemizden bugüne kadar geçen zaman ne kadar oldu diye sual etmişler. Bunun cevabını vermiştik. Hep merak ederim şu anki bilimin karbon testinin hatalı olduğunu düşünüyorum. Evet hatalıdır. Zira karbon atomları arasındaki süreç dünyada yaşamış olan pek çok olay sonrasında özellikleri değişkenlik göstermekte. Dolayısıyla karbon atomu, atomları ile yapılan sayımlar ve tarihsellemelerde özellikle 10 bin yılın üzerinde verilen kayıtlarda ciddi sapmalara erebiliyoruz. Bugün Hz. Nuh aleyhisselamdan bugüne kadar geldiğimiz süreç içerisinde de 12-13 bin yılları geçmiş devirmiş bulunmaktayız. Ondan önceki devirse gayet uzundu ki onu da Allah nasip ederse dinlediyseniz belki bu bölüm içerisinde gelmiştir. Üçüncü cildimizden itibaren göreceksiniz. Efendim kalu belada ne yaptığımı nasıl durduğumu bilebilir miyim diye bir soru gelmiş. Gayet güzel bir soru. Sorunun cevabını şöyle verebiliriz. Bugün dünya hayatında yaşarken Allah'ın sevdiği kullarına yakınlık hissediyor. Onlarla bir arada olmak istiyor. Keşke Allah Resulü'nü görebilseydim. Keşke Hazreti Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice saymadığımız sayamayacağımız o bütün büyük büyük zatları göremedim ama şimdilerde keşke onların torunları olsa, ehli beyti olsa onları görsem Onlarla bir muhabbet etsem, onun kanından olanlara bir dokunabilsem diye içinizde bir ehli beyt sevgisi taşıyorsanız hakikat bu sevginin geçerliliği hükmünde kalu belanın da güzel geçmiş olduğunu söyleyebiliriz. Sizin içinizi rahatlatmak adına zannedersem hepimiz için iyi bir cevap olabilir. Kalu belada bunlar ruhların çocuk dünyaya gelirken hangi anne tarafından getirileceği daha önce takdir edilmiş midir? Şimdi bu takdir elbette var. Kalubelada bir ilişki yumağı kuruluyor sonuçta ama yine söylüyoruz değiştirilemez değil. Ama büyük oranda bitmiş olan bu süreçler hakikat belli. Yani bir insandan doğacak ve hasıl olacak çocuk adedi ana sistem içerisinde kalubelada tayin edilmiş. Birbirimize bağlanmışız ruhların dünyaya geliş sırası ve zamanlaması ilkesi mekansal form karşılıklarında. Ama bazen öyle oluyor ki Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği iki evladı olacak bir insana bir çocuk veriliyor. O diğer çocuk başka bir anne ve babadan doğacak. Bazen de o doğan çocuğun bir başka anne babadan gelmiş olması hasebiyle çok enteresan özelliklere sahip olduğu görülebiliyor. Tarihte bunun çok enteresan özellikleri var. İbn Arabi bunlardan bir tanesi. Ama yine burada bir soru işareti bırakayım. Belki İbn Arabi özel bölümü yaparsak günlerden bir gün o gün daha rahat anlatırız özellikle evliya tezkirlerinde diye şu an aklıma geldi. Efendim Hakikat ikinci bölümü bitirdik. Yarın son bölümle beraber ikinci cildimizin sorularını tamamlamış olacağız. Hem bizim için bir bilgi tazelemesi, yenileme oldu, tekrar etmiş olduk. Hem de eksik kalan yerlerimizi eğer yayınlama aşamasında olan kitabımıza e, eklenmesi gerekiyorsa izleyicilerimiz bu manada bizlere de yol göstermiş oluyorlar. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah hem dünyada hem ahirette Rabbim onun istediği kullardan Resul-i Kibir aleyhissalatü vesselamın ümmetim dediklerinden Ehli Beyt'in sevdiklerinden oluruz. Efendim yarın tekrardan görüşmek üzere. Bugünlük kalın sağlıcakla.